Tão natural quanto um colombiano Brisa leve que bate Pelo irmãos que se for o mais breve possível Nós lançamos um iate Chego a friar que eu dentro desse já Se quer é testar minha fé não tenta que eu tô com um chá Vagina, sabe de a zona é tipo Tainá Me livre lá perto pelo quilo China Vou fechar parceria até com o Takao Sabe meu amor, quero ir pra Roma Um quilo de flor, bola na Substância atende um monte Batendo medicina ultra rápida Eu tô com contatinho da fonte Batendo muita especiaria, cara A substância atende um monte Batendo medicina ultra rápida Tipo da linha canábica Meu estúdio tá virando fábrica Eu sumo num passe de imagem que falta só no desenrolo da lábia Tipo Lucas Gordola nos tempos de show Entra daquele pique segurança Risadas completo, nós segue sendo os cara mais cobiçados do estado Pra minha boom, logo lança Maserati Acenando back na plante de chocolate X o show no resort, a gente se perde Jogo flores tipo New York no Pro Egg Tão natural quanto manga rosa bandido Que faz de tudo pra ser o amorzinho da minha vida Vai China, sabe monte Tá muita especiaria, cara A substância tem um monte Tá tendo medicina ultra rara Joga fumaça na neura, tipo tapa na pantera Toma aqui, toma um chá AK, Paquistão, banca do Talibã Minha cheirosa é tudo pra mim, não conheço outro igual Sempre bem longe de farinha Tão natural quanto um purple haze brisa leve que bate Pelos irmãos que se foram Com contatinho da fonte Batendo muita especiaria, cara A substância tem de monte Batendo medicina ultra rara Eu tô com contatinho da fonte Batendo muita especiaria, cara A substância tem de monte Batendo medicina ultra rara